U, zdravo i dobro došli na 83. ja mislim čas SEO škole, tačnije SEO vijesti. Današnja tema jeste eh, Helpful Content Update od strane Google. Google je mm, kratkoročno najavio prošle sedmice, danas ove sedmice u kojoj se nalazimo, da će se rolloutati ili pustiti u javnost update pod imenom Health full content i to ne bi bilo strašno da oni nisu rekli da će taj update imati značajan utjecaj na raspored e, rankinga unutar google Naime, e, najbolje krenuti nekle pa ići dalje. Ja? E, bitno je reći da ćemo se danas po prvi put možda radovati što većina nas djeluje na balkanskom tržištu, a ne ili na nekom drugom jeziku, a ne na engleskom jeziku. Jer ovaj update, e, kao što ćemo vidjeti kasnije, će glavnom, uglavnom imati dakle, uticaja na englesko govorno područje. I prije nego što krenemo, da spomenemo oficijelno Google kaže da ovo nije core update, nego da se radi o običnom updateu. Zašto je to slučaj? Zato što se odnosi na tip stranice koja uglavnom servira content, servira sadržaj, a ne recimo proizvode, e, video portali, audio portali i tako dalje. Znači oni koji se koncentrišu na tekst, na kontent u tom smislu kao najbitniji sadržaj, dakle na portale, e, news portale, na odličene titetske portale o psima, o mačkama, o bilijaru, o futbalu, ovom onom i tako dalje. Dobro, dakle to kao za početak, a sada ajmo krenuti. Dakle, oficijalno ime je Helpful Content update. Dakle, update po pitanju korisnog sadržaja. Hoće se reći da će oni odlučiti na određen način da li je neki sadržaj korisan ili beskoristan. Da. I kada odluče, uradit će sljedeće. Uradit će evaluaciju kvalitete ili korisnosti tog sadržaja i rangirati ga na nekoj skali. I ima recimo od 0 do 100 i ako ispod 60 onda je manje korisno. Ako je ispod 40 onda je jako malo korisno. Ako je ispod 20 onda je beskorisno. I stalno se vrtimo oko riječi korisno, beskorisno. Šta je sada korisno, a šta je sada beskorisno? One su u svom primjeru na blogu koji ćemo mi proći njihov članak da pročitamo šta su tačno rekli, naveli nekoliko primjera. Jeli? I naveli su i primjer kada se desi takozvano beskorisno stanje. Jel? E sad, kako, šta je beskorisno, šta je korisno? Korisno je ono što daje novu informaciju vezano za to, taj search query, za taj upit, za taj keyword. Jel, nije agregacija postojećeg sadržaja. E, evo ga na primjer. E, evo ja sam uzeo svoj primjer. Ujela me osa neki dan i sad da sam ja googlao šta uraditi kada me ubode ili ujede osa, kako ko kaže, dobio bih prvo primjer da se onaj, e, da stavim limuna. Stavim limuna, vidim ne pomaže i dalje boli, idem ponovo na Google, gledam drugi rezultat, kaže uberi tri različite trave, smiksaj bilo koje tri trave, utrljaj proći ću. Utrljam ja koprive, gori ruka, boli prst, sve otišlo k vragu onda ideš dalje i gledaš i kaže uzmi leda pa stavi i tako dalje. I sve dok ne nađem rješenje, ja googlam dalje. U onom momentu kada nađem rješenje, ja završavam svoj put na googlu. Mogu sada kucati, na primjer, šta učiniti E, dan nakon uboda ose ili nešto tako, ali uglavnom ne više šta u ratu u tom trenutku, kveri mi se mijenja, upit mi se mijenja. I koristan sadržaj od ovih je bio onaj koji je bio koristan, jel, vrlo aplikativno. Ajmo dalje, njihov primjer. Ukcaš ime nekog filma i ako URL koji otvoriš ti ne daje dodatne informacije koje su opće poznate, koji je glumac, šta je glumio, o čem se radi, nego jednostavno agregacija nekakvih odavde e, odlomak, odavde odlomak, odavde informacije, i spakuješ tu u jedan članak. Ako je to slučaj, taj tvoj članak je beskoristan jer svugdje te informacije stoje, nisi dao nikakvu novu informaciju ali ako si ti portal za eh, ocjenjivanje filmova za, ili portal za filmofile, napišeš osvrt ili kritiku, taj dio se nađe u članku, to je onda koristan članak, zato što imaš takozvanu unique contenta, ali nije samo unikatan, nego unique helpful content, dakle taj dio u kojem ti pomažeš ne može se nigdje drugo naći. E sad, Šta oni rješavaju? Rješavaju stranice koje služe samo kao agregator podataka, nemaju sobstveni sadržaj, što znači one su zapravo duplicate content, ali ne duplicate content u smislu da su kopirali jedan prema jedan neku drugu stranicu, nego su iz jedne uzeli ovo, iz druge uzeli ovo, iz treće uzeli ovo, sve to nekako smiksali i nisu ništa novo svoje dodali. Jel? Ako ćemo to posmatrati, oni koji prate SEO školu, vratimo se na VDF i DF, to znači da su oni spomenuli stvari koje spominju drugi, ali nemaju niti jednu maksimalnu VDF vrijednost koju su postavili sami. Ja. Dakle, pobrinu se da imaju sve informacije kao negdje drugo, ali nemaju sobstveni informacija koje su korisne. Znači uvijek se radi o tome da je nešto, da je neki sadržaj korista. E dobro, šta sam još htio napisati? Da, nakon naslov njihov je bio da će kazniti, to moramo znati, e, sadržaj, oni kažu, koji je pisan za Google, a ne za korisnike. Sad to može malo zavesti taj naslov čudni pisan za Google. Šta to znači? Ako sam tražio kivod istraživanje, uradio keyword istraživanje i onda to stavio E, taj keyword u title H1 tag ja sam ja onda, hoće li mene penal onda Pa naravno da neće, nego je bitno šta si ti tamo pisao. Ako si pisao nešto korisno, onda je dobro. Ako si samo sabirao neke informacije, pogotovo skoristio automatske metode kao AI content, onda si u problemu, ali do toga ćemo doći. Dakle, Google je strašio s tim, jeli, da misle ljudi, o ne, ne smijem više, jeli, e, trat keyword istraživanje, ne valja to, kako sa to nelogično, pa naravno da je nelogično, kivod istraživanje treba raditi, nećete pisati sadržaj za nešto za zašto niko ne traži, ali morate dakle ovaj dio ispuniti da ste helpful. Druga stvar s kojim je Google plaši, jeste da će ovaj update kazniti komplet domenu, takozvani side wide penal. Što znači, on vi imate recimo 100 blok članaka, od njih je većina korisna, većina, onda ćete dobiti boost. Zavisno od toga, zavisno od toga koliko je korisno i kolika količina ukupnog sadržaja je korisna. Ako podbacite i ne uradite kako treba i većina sadržaja vam je beskorisna, onda i onaj dio koji je koristan će biti kažnjen. Dakle, ako gleda se domena, ako domena u svijetu interneta i dobrih ljudskih namjera ima pozitivnu ulogu u društvu da pomaže ljudima u određenim stvarima, znači na određena pitanja daje odgovore nakon koji korisnik ne mora dalje da traži ili dobije neke unikatne informacije, zadovoljan je, tada će nam Google nagraditi komplet domenu. Ako je udio kvalitetnog sadržaja ekstremno velik, recimo ako je svaki članak vrhunski, najbolji iz te tematike, onda će nam nagraditi sve članke. Jeli? I to na jedan način koji je baš veliki boost. Tako su oni opisali. A ako bude više beskorisnog sadržaja i ovaj kvalitetni će biti obezvrijeđen. Zato je ovaj update toliko bitan, interesantan i moramo voditi računa u njemu. E sada ćemo prvo pročitati oficijalni članak, pa ću vam ja kako prolazimo iskomentarisati kako i šta mi trebamo tu jeli, razumjeti. Ajmo da bacimo se na posao. Prije toga trebalo bi možda provjeriti je li sve u redu na čatu, jel buni. Dobro je, sve u redu. Idemo dakle dalje. Ovo je dakle oficijalni članak koji ću vam ja sad postaviti na čat od strane Google, pa možete pratiti kod vas na ekranu. Ja sam otvorio englesku verziju i sad ćemo preletiti stvari. Dakle, oni kažu fokus je na ljudima. Znači prvo idemo na ljude, pa onda na robote na Google. To smo odvijek znali i ovo, ovaj naslov se odnosi na one ljude koji misle da mogu napisati nešto kvalitetno bez da sjednu pisati, nego da na automatski način jeli, generišu neki sadržaj, e, a nekoliko metoda tu ima. The helpful content update aims to better reward content where visitors feels feel they've had a satisfying experience, while content that doesn't meet the visitor's expectations won't perform as well. Ovo je prva rečenica i jedna od najbitnijih rečenica, zato sam je i pročitao. Dakle, bitan je osjećaj kako se korisnik osjeća kada pročita taj članak. Dakle, helpful content update cilja da bolje nagradi, da više nagradi, bolje nagradi situacije kada posjetioc osjeti da je imao zadovoljavajuće ili vrlo zadovoljavajuće iskustvo dok kontent, sadržaj koji ne pogodi, ne zadovolji očekivanja korisnika, posjetioca neće dobro proći u prirodu Ja. E, to, kako to izmjeriti, o tom razmišljajte dok ovo budemo radili. Kako će Google izmjeriti da li je neko zadovoljan ili ne? U prije nego što ste gledali ovaj moj video i gledate ovo uživo neki od vas, vi ste vjerojatno konfrontirani sa činjenicom, sa faktom, da se ovdje primarno radi o kažnjavanju AI kontenta i da Google želi da prepozna i kazni AI content. I da je to suština tog updata. E, nije. To je samo jedan mali dio. Dakle, naveli smo već one koji će biti kaženi, to su oni koje agregiraju sadržaj. Imamo one koji će preformulisati sadržaj, Dakle, uzmu neki pasus pa ga preformulišu putem content spinninga, putem drugih metoda koje recimo učimo na senior školovanju, da ih znamo prepoznati i da ih ne koristimo, osim za određene slučajeve kada to ima smisla. Ko to želi učiti, neka upiše senior školovanje, upis će krenut 1. septembra, više detalja imate na www.seo.ba. Sljedeće, Ostavljamo ovo AI content, to treba posebno pojasniti. Sada idemo dalje. Kako će Google osigurati da e, bude ovaj novi update e, dobar? Nikako. <laughs> Znamo, to moram opet napomenuti, da većinu zadnjih updata Google je vratio, uradio takozvani rollback i ne važe više. Ovo kažu da su predtestirali, pa da im se svidjelo i sad ide globalno i ne ide e, samo za engleski jezik i zato nije core update. Dira samo tekstualni sadržaj, ajmo tako reći, recimo šopovi ne moraju toliko brinuti ukoliko nemaju blog, e, ali e, uglavnom se svodi na sadržaj pisani na engleskom jeziku i nije globalnog karaktera. Ako to nije test, onda ne znam šta je test. Dakle, Google, ne ćemo im to vjerovati. Ali kažu da e, provjerimo ove tačke da bismo o, odlučili da li je naš sadržaj koristan ili ne. Da li imamo trenutno ili namjeravamo imati publiku za naš biznis ili stranici koji e, će naš sadržaj ili koji naš sadržaj smatraju korisnim. Evo ja ću uzeti sad VVSEO ba, u, glavi svojoj kada vi dođete na tu stranicu, da li je to vama korisno? Jeste. Želite saznati više od SEO školi, imate neke SEO vijesti e, i tu ćete naći sve vezano za SEO školu i za te SEO vijesti. Ko zna, možda u buduće bude i neki blog i tako dalje, ali uglavnom to je vama korisno kada tražite edukaciju u SEO polju. Dobro. Da li vaš kontent jasno demonstrira iskustvo iz prve ruke. Ovo se odnosi na sajtove koje rade određene revjue, testove i lažu da su testirali usivače na raznim površinama i da je taj taj usivač najbolji. Lažu, dakle, da li je to, tako i nije iskustvo iz prve ruke, nego pročitaju Amazon reviewse pa onda napišu neki svoj kao review. Dakle, da li imaš i ekspertizu, znanje iz prve ruke i dubinu u znanju o toj temi. Jel? Dakle, ako otvaraš pišeš na blogu o SEO-u i sad ja počnem pisati o, o, o, o e, obradi drveta, onda vrlo teško da će meni neko to povjerovati. Prvo, niti imam ekspertizu iz prve ruke, rijetko kad sam drvo obrađivao, osim kad sam <laughs> cijepo drva, a onaj, dubinu u tom znanju definitivno nemam i Google će pokušati to da otkrije. Dakle, ako krijemo ko je autor, ako nema taj autor neki kredibilitet, bit će teško. Ako se ne vidi Tipa ako nemaš video u kojem ti koristiš taj usisivač, teško da će ti neko povjerovati da si ti ili sliku kojoj ti držiš taj usisivač, teško da će ti neko povjerovati da si ti usisavo i testirao. I duboko znanje o usisivačima definitivno nemaš. Sad ću vam unaprijed, evo, ona sljedeća tačka Google me preduvitrio, da li vaša stranica ima primarnu namjeru ili fokus? Kad sam vam govorio, ima je ovdje dvije i pol godine od kad je SEO škola krenula. Tada se zvala još večernja škola. I ja sam vam govorio da jedan sajt treba da služi jednom entitetu, jednom klasteru ili jednoj niši. Da idemo što bliže i da obrađujemo samo jednu temu. Dakle, svaštare, stranice svaštare su poprilično nadrljale na ovom updateu ukoliko ne mogu dokazati svoju ekspertizu. Dakle, izbacit ćemo iz našeg svjetonadzora web shopove, na njih se to ne odnosi, nego ajmo misliti o blogovima, o portalima i tako dalje. Da li to znači da neki veliki news sajt će sad nadrljati jer pišu i o privredi, i o financijama, i o autima? Ne, jer imaju ekspertizu. Ali ako ti imaš blog u kojem pišeš o uređenju ili sađenju biljaka, cvijeća, voća, povrća i onda počneš pričati o nuklearnoj fizici, ne ide to zajedno i nebitno samo stavljati dva potpuno različita primjera, ali treba imati fokus. Znači ako sajt ima, nije jasan mu fokus, trebao bi biti, inače će biti jako teško dokazati drugu tačku. Četvrta tačka, nakon što pročita, e, nakon što pročita korisnik vaš sadržaj, da li će neko otići da osjećaju da su naučili dovoljno na temu da im pomogne da dosegnu svoj cilj. Dakle, neko ide na Google, ima neko pitanje ili cilj, želi nešto uraditi, googla kako to uraditi, koje je moje rješenje i ako si ti jedna od puzli koje se uklapaju u dolaženje do odgovora, onda si ti naravno dio toga i kvalitetan i korisnik će osjećati da je naučio nešto novo kod tebe, pa ili će stati tražiti, reći to nije trebalo, to je ta informacija, ili će dakle reći super da sam to saznao, hvala vam, ali kako još ono, kako još ovo? evo ubola me osa, stavio sam leda, prošlo je i sad u tvom članku samo je spomenuto da led najbolje pomaže protiv otoka, ali mi ne piše kako da izvadim onu žižu, onaj repić od ose, kako je najpametniji. Onda idem googlati to. Ja. I sad moramo ponovo crtati, jer neko je već na čatu odlično spomenuo kako će Google ocijeniti je li sadržaj beskoristan ili koristan. Zašto se meni ovo otvara? Ptice znaju. Dobro. E, sad, kako će Google znati je li sadržaj koristan? Pa vrlo jednostavno. Znači, imamo Google, Google rezultate pretrage ili tako Search Engine Result Pages, SERP ili SERPs. Sa Google neko dođe, dakle, na web sajt koji je na prvoj poziciji. Ja ću ovako napisati domen1.com i ukoliko na domenu 1 ne nađe šta je našao, on ide nazad na Google ili ide na neki drugi domen, evo ovdje nazvat ćemo ga domen 11 koji smo mi linkali iz članka. Dakle, ili završava svoju potražnju, Našao je cilj, došao do cilja, cilj. Ili je došao do cilja, ili nije. Ako nije, vratit će se na Google ili će kliknuti na neki link koji smo mu mi dali. Ako se vrati na Google, on će onda naravno ići na domen broj 2 ili na neki sljedeći koji mu se svidi unutar Google rezultata. I onda ide kod njega. Kod njega ako nađe šta je tražio, onda će završiti, cilj je postignut. Ukoliko ne bude zadovoljan, može ići na domen koji je linkan unutar tog članka, a može biti i da se vrati na Google. I tu sad imamo dva faktora. Dakle, ako neko sa Google ide na neki sajt, mi znamo da na Google se desilo tipa 1000 impresija, ti 1000 impresija 150 ljudi je kliknulo na domen 1 i on ima CTR od 15%. Jel, CTR, ovdje ćemo napisati CTR 15%, ovo se može malo i povećati da vi vidite to malo bolje. Evo ga. Dakle, ima CTR od 15%. Ukoliko se vraćaju ljudi, ima neki bounce rate BR recimo 5%. Šta se dešava sa ostalih 10%? Znači 15% ljudi koji su došli, evo ovdje ćemo staviti tipa, lupam, hiljadu ljudi, dolazi, traži to, dolazi na Google Serps i od tih hiljadu moramo ovdje staviti nekog čikicu, ne može ovako, evo čikica tu, zašto piše da je on ektar? On nije ektar, on je pravi čovjek. Nemojte reći da glumac. Evo ga. I on, oni dolaze na Google, 15% od njih klikne na domen broj 1, 5% se vrati, nisu našli što treba, pa idu dalje. Sad govorimo samo o ovima koji su došli u postocima, koji su došli na domen 1. Može biti da 5% dođe do cilja, kaže to je to što sam tražio, a 5% ode na link koji smo mi njima preporučili. Ja, <clears throat> ok, šta je onda s domenom broj 2? Na domeni broj 2, pošto je ona na drugoj poziciji, ima manji CTR, recimo 10%, od 10% niko se ne vrati, 0% ode na Google, jeli, a 10%, e, ajmo 5% ode na cilj, stigne do cilja, a 5% ode na sljedeći domen. Imamo treći scenarij, da malo to pojasnimo, imamo treći scenarij, u trećem scenariju dođe dakle recimo sada na trećoj poziciji, imamo CTR od ja sad sam lupam ove CTR-ove da znate da neko se ne uhvati, 6% vraća se na serpove e, nazad bounce rate 0%, bounce rate što malim slovom, bounce rate 0%, imamo link na neku domenu, aj, vazdan ovaj, aj, o, vidite ovo, pobjegnem ispod miša, moram biti brz. <laughs> niješ mene zafrkavati. E, ja ću te kopirati. Ima neki link na neki domen, 33.com i imamo naravno one koji su postigli taj cilj koji smo tražili. Evo ga, sad je ovaj našao neku putanju ovda, nama je draža putanja ovda. Evo ga. I svi 6% je otišlo, doseglo cilj i niko nije kliknuo na link. Dobro. Sad šta je od ovoga najbolje? Najbolje signale šalje domen broj 3. Svi koji uđu, ne vraćaju se na Google, niti idu dalje. To je najbolje. Znači ovaj bi prošao kod Google update ovaj bi prošao odlično. Kod ovog Google update Ovaj bi domen broj 2 je jednako dobar kao ovaj. 5% ide do cilj, 5% klika ovdje, ali vidimo da 0% se vraća što znači da ne, riješili su tu dilemu, shvatili kroz tvoj članak da treba još nešto da pogledaju pa odu vamo. Ovi su bolji od ovih koji su trenutno prvi. A oni su najgori zato što najveći broj se njih vraća na Google. Dakle, čisto CTR i bounce rate. E sada, malo da zakomplikujemo, da ne bude to tako jednostavno, hajmo reći da, ovo je dakle model broj 1, ajde kopirat ćemo čitav model jer će vjerojatno neko kasnije tražiti ovo da vidi, iako ne znam šta će vam, ali može biti sljedeći scenarij, da domen 1 preporučuje domen 11, da i domen 2 preporučuje domen 11 i da i ovdje 5% ljudi ide i da domen 11 evo u ovom slučaju zapravo sam rangira da to nije ovaj domen nego ovaj ovdje dole. Znači sam ima ranking, nigdje ne idu ljudi nakon njega i sad umjesto da ove strelce pokazuju tu, morat će pokazivati ovdje. Dakle, ova strelica ide sada tu. Ne znam zašto opet me želi prevariti ovdje. To želim da postignem, a ovo ne postoji i vidimo da onda i ovdje ide 5%. Šta se sad dešava? Imamo CTR unutar članka. Zašto ovo obrnute ove strelce? Zato ću i sad izbrisati, zato što me živciraju. Evo ga. I ovdje isto 5% ostalo, jel tako jeste? Znači, ovaj domen je, ima sam ranking, i drugi domeni ga preporučuju, a on rješava problem u svim slučajevima. Dakle, imamo i neki CTR unutar članka. E, sad će neko reći, pa ja ću to vrlo jednostavno riješiti, samo izbacim sve eksterne linkove i neće nigdje moći ići, ja ću biti glavniji. Jel? Nije. Jer onda se riješio problem. Znači, ovih 5% ljudi, ovih 5% ljudi će se onda vraćati i ovo će ti skočiti na 10% ako to uradiš. Znači ako domen jedan odluči ja ću ukinuti ovo, onda će mu se ovdje povećati na 10%. Ne 15, nego na 10%. I onda će imati strašan signal na Google, o, puno više ljudi se vraća, nije u redu. Onda će još više nadrljati. Dakle, nije rješenje maknuti eksterne linkove svojih članaka, nego je rješenje da ono što se nalazi u onom tamo članku ubaciš u svoj članak i vidiš da li je to dovoljno. I trebali bi to da uspijemo da napravimo to da to tako funkcioniše. Dakle, izbacivanjem linka nismo ništa postigli, ali ako izbacimo taj link i dodamo sadržaj koji će to riješiti, onda smo na konju, kako kažu. Jesmo li ili nismo li? Jesmo ako smo sigurni da je to informacija koja je njih zadovoljavala kada idu na domen 11. Šta ako nismo dobro ocijenili šta njih usrećuje ovdje? Šta onda? Kako mi možemo znati da korisnik nakon domena 11 nije otišao na domen 111? Jer je našao ovdje 4% ljudi tipa su ovdje sad našli rješenje, Jel? 4%, a 1% nije ide dalje. Šta ako mi pokrijemo ovih 1%, a ne ova 4, ili ova 4, a ne ova 1? Nije loše biti jedan od ljudi, jedan od sadržaja u životu nekog drugog čovjeka koji pomaže, ali mu ne riješi komplet problem. Primjer, Neko je treba hitno 1000 eura da vrati, inače mora u zatvor. Fiktivan primjer. Vi ne možete dati 1000 eura, nego mu dadnete stotinu. Jeste li vi pomogli? Jeste. Ako ste mu dali 500, još više, 600, još bolje. Ali ne možete dati 1000, jednostavno nemate to. Jel, nemate 1000 eura da dadnete, nemate ekspertizu, nemate znanje da u potpunosti zadovoljite potrebu onoga koji traži. I nije loše onda reći, slušaj Jarane, ja ti mogu dati 600, ali otiđi kod ovog ili onog, on će ti vjerovatno dati ostalih 400. I da li je korisnik onda zadovoljan sa nama? Jeste. Da li smo mi tada korisni? Jesmo. O tom se radi. Ono što ne valja jeste ako niko od njih ne riješi problem ili pitanje koje imao kada recimo direktno da je ovdje sad 0% i da šalje vamo i da ovih 5% bude prosljeđeno na sljedeći sajt, onda taj sljedeći sajt proslijedi ti 5% u sljedećem sajtu i ovi nikad ne riješe problem. Jel? Primjer koji Google navodi je sljedeći. Kaže, traži datum kada će izaći neki film u kino. Iako nije poznato kada će biti. I onda vi imate landing page, release date, šta ja sam znam, evo Top Gun Maverick je taj taj datum u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj, u Madagaskaru, u Americi, nebitno gdje. Znači release date tvrdimo da znamo, a on uopšte nije poznat. I u tom slučaju korisnik je razočaran, slagan, jeli, a mi e, zato rangiramo. To će izbaciti. Ranking će dobiti onaj pozicijnog uko kaže još trenutno nije poznato kada će biti. Unesite se u naš newsletter da vam javimo kada bude vašem E, gradu ili tako nešto. To je korisnije nego slagati. I sad jedan primjer iz prakse koju sam testirao. Traže djeca, a ne toliko djeca, prosječna doba igranja igrice 34, ljudi traže neki čit da varaju igrici. I neke igrice zaista imaju čitove, neke igrice nema, ne postoji čitova. Međutim, to neće te ljude spriječiti da googlaju ime igrice i riječ dodatno čit. I onda mi njih šaljemo sa jedne na drugu stranicu, ovdje moraju poput neki formular, ovdje moraju nešto poklikati, ovdje u neke metode monetizacije, ali taj cheat na kraju krajeva njima neće raditi. I ako dođu do kraja fanela, recimo ovdje da ih šalje još na neku četvrtu domenu, tamo im piše ukcaj taj cheat tu i tu, oni ukcaju i to ne radi, onda oni samo ostave na stranci ocjenu da im to ne radi. Pošto ima milijardu fake ocjena da to radi, to izgleda sve prema vani legit. Međutim, Google tvrdi da oni mogu sada da ustanove da li je to zaista pomoglo ili nije pomoglo. Ja, to ćemo da vidimo kako će to da funkcioniše. Ovo je samo još jedna od mjera da se izađe u kraj, stane u kraj E, spam sajtovima, oni koji pišu da malo olakšavam, oni koji pišu unikatan, dobar, koristan sadržaj i da ima, bitno je ovo eto u novije vrijeme, da ima informacija koji nemaju negdje druge, da nije samo sažetak opće poznatih informacija, nego da ima neku dodatnu vrijednost. Dodatnu vrijednost ima onda ako ste vi ekspert u tome, dakle kante se pisanja nečega o čemu nemate pojma, ili malo znanja ili nedovoljno znanja i da taj tvoj domen na kojem ti pišeš treba biti posvećen jednoj niši, klasteru, entitetu, bilo čega, ali da ne izlaziš van svojih okvira, da pišeš i radiš i kreiraš sadržaj koji ima koristi od njega, a to možeš samo ukoliko se držiš toga. I onda će ti čitavu domenu Google nagraditi. Znači, ako ste vi multitalent i razumijete se recimo u, u šah i razumijete se u uzgoj povrća. Nećete napraviti blog onaj e, šahista e, e, baštovan, Tačka nećete napraviti blog, e, sve o šahu.com i sve o povrću ili uzgoju povrća.com. Razdvojite te dvije tematike na dva bloga. Ako na jednom blogu već imate 80% sadržaja koji se tiče šaha, a samo 20 uzgoju povrća, onda ćete izbrisati te sadržaje za povrće, otvoriti novi blog i tamo redirektovati taj sadržaj na novi blog, tako da su domene odvojene. I kad Google ocijeni, da ocjenjuje da li su tvoji članci o šahu korisni, ako jesu, di će ti čitavu domenu, ako nisu, spustit će, a ako ti je, recimo, sadržaj o uzgoju povrća odličan, vrhunski na to izolovanoj domeni, onda će ti nagraditi za to, ako ne valja kazniti. To je strategija iza toga. Hajmo vidjeti šta piše dalje. <clears throat> Dakle, da li će izaći, to je glavno i imati osjećaj da su imali zadovoljavajuće uh, iskustvo. E, da li se držiš preporuka za core update i product review. U prevodu core update to puno izlistati, product reviews da niste slagali svoje product reviewe. Dakle, ako i niste slagali, dobro je. Avoid creating content for search engines first. Evo ga. I sad dolazimo do dijela gdje ćemo se osvrnuti na AI. Šta je AI content? Er, Artificial Intelligence Content. Sadržaj koji je kreiran uz pomoć ili samo uz korištenje umjetne inteligencije. Moramo znati, o tom sam više puta govorio, sad ću to skratiti. Vrlo rijetko koji tool zaista koristi AI, umjetnu inteligenciju, većina njih koristi machine learning. Ono što oni rade putem machine learninga ili kratko ML-a, to se može većinom uraditi i sa takozvanim content spinning tek tekstovima. O njima se isto uči na senioru, kako ih napraviti, kako ih detektovati, koja je razlika. Razlika između spinera i ovih machine learning tekstova je u tome da machine learning ima neki automatski vokabular iza sebe pa mijenja sinonime i tako dalje i koristi ono što već ima od znanja da ti preporuči neke stvari. Kako god okreneš i obrneš, imaš jedan članak ili više članaka i svakog uzmeš nešto, jedan naprema jedan ukradeš, odradiš spinning, dakle riječi izmijeniš za druge riječi sinonime koje su slične, jeli, i onda dobiješ novi tekst. I taj novi tekst je zapravo isti onaj stari, samo koristi druge riječi. Naravno da je to loše to Google prepoznaje ovako. Machine learning jeli, može dodatno, ka, i u content spinningu mora se reći, na malo promučka rečenice i to da još besmisla stvori, jeli? ali uz pomoć onoga što može da vidi, da predloži malo bolje konstrukcije rečenica, da se ne svodi samo za zamjenu imenica, nek da se mijenjaju i glagoli, konstrukcije rečenica i tako dalje. Ali rezultat toga je u suštini samo sofisticirano promiješan isti onaj članak, to jest tri članka sastavljena, može biti sto članaka sastavljeno, ali uglavnom je sastavljeno od nekud i nije originalni novi sadržaj, ništa novo nećeš saznati. Zašto? Zato što si uzeo A, B, C, jel, sadržaj stranica A, B, C i samo naprave BCA, CBA i tako dalje, A, B, i tako dalje. Nisi dodao nikakav sobstveni sadržaj. I e, to je jedna, to jasno će Google kazniti. To namjeravaju kazniti. Da li će uspjeti detektovati? Vrlo vjerovatno da. Samo se postavlja pitanje šta ako na internetu, pogotovo na našim ovim jezicima s Balkana, nema ništa bolje napisano nego to što smo mi smiksali. Šta onda? Šta ako nema tipa imamo mi automatizovan tekst putem machine learninga ili putem content spinninga o tome kako promijeniti gumu pa sad na Golf 4, 5, 6, 7, na Opel Astra, ovo ono, Škoda, Octavia. Za svaki model auta kako promijeniti gumu na tom tom autu ide isti tekst, samo se vrte riječi e, Škoda, Octavia, Volkswagen Golf i tako dalje da li taj tekst Google treba da kazni? Naravno, ali samo ukoliko ima drugi tekst koji je napisan unikatno. Dakle, ova skala je izuzetno bitna. Da li je nešto besmisleno? Ako je nešto besmisleno, onda je i beskorisno. Jel? Ako je to nam ono promiješane rečence i ništa se ne čitaš i ništa ne, ne možeš razumjeti ni primijeniti, to je besmisleno. ako sadržaj ide ka tome da ti pomogne da riješiš problem, onda je ok. Ako neko googla kako promijeniti gumu na Mercedes A klasi, nebitno. izađe naš članak koji je spinovan tekst ili machine learning tekst, pomogne toj osobi, to je koristan sadržaj. Pazite, Korisniji od toga može samo biti nečije iskustvo u mijenjanju gume sa Mercedes A klase i kaže pazi ima tu i tu ta funkcija, dizalca im nije baš u redu, moraš držati to, bolje stavi nogu, meni je kliznuo prst i tako dalje. Personal experience, lično iskustvo i ekspertiza, htjeli mi ne htjeli, mi smo jednom ekspert za mijenjanje gume na, golfa, na Mercedes A klase zato što smo promijenili sami. Dakle, to je već srednje dobar kontent, bolji od njega je onaj koji je ručno napisan, jasno. E sad između imamo dakle unikatni kontent, dole imamo besmisleni kontent, iznad besmislenog je spinovan, iznad spinovanog je machine learning i između unikatnog i machine learning imamo AI kontent. Dugo je našeg roku sam jednom pričao, kada ima smisla koristiti AI kontent, kada ne. Prvo, ponavljam, većina njih nisu AI, iako piše AI na njima, a oni koji jesu AI, oni mogu učiniti sljedeće. Oni vam mogu reći, na osnovu sadržaja koji je na internetu, šta vi treba da spomenete da ne biste nešto zaboravili. Jel vas sad ovo na ovo nešto podsjeća? Dakle, on vas inspiriše i pomaže i olakšava vam da dođete do cilja da napišete članak o nečemu. Recimo, e, moj pas ima proljev ili proljev kod pasa. Izgleda vrlo jednostavna tema, jel tako? Proljev kod pasa, to napisat, pa šta je to, Dva, tri sata istražiti pa ću ja to napisati. Nećeš. Isto što nećeš pomoću AI-a napisati dobar članak za proljev kod pasa. Nećeš. On će tebi pomoći da mnoge stvari spomeneš ali puno više stvari koje treba spomenuti i posebno ne može ti AI content pomoći šta da smisliš novi unikatni sadržaj bazira na tvojoj ekspertizi. Dakle, AI content na kraju krajeva nije ništa drugo neg spinning text machine learning samo na većem nivou Isto to uzeo on, ovi su recimo spin tekst uzme pet stranica s koji spinuje machine learning sa hiljadu, AI uzme sve strance koje su u indeksu, ali ono što ne može proizvesti je novu ekspertizu, novo znanje koje se ne nalazi niti u jednom failu, niti na jednom URL-u unutar tog pojma u indeksu Google-a. I zato AI content isto je na meti. Ako si ti samo na najmoguće ljepši poluautomatizovani način stvorio novi članak, kompendijum, sažetak onoga što ima već negdje drugo na internetu, ti si samo to uradio. Niti si iznio svoju ekspertizu, niti si dao nešto novo, ti si trbaba tračara. Ti si beskorisan član društva, samo prepričavaš šta su ovi rekli ovima koji još to nisu čuli ali nikakvu vrijednost ne daješ niti stvaraš novu vrijednost, samo trošiš džaba struju. Isto to važi, sad se moram napiti malo ovog zdravog čaja, <laughs> isto to važi za članak koji je ručno napisan i ne daje nikakvu korist. Google će prepoznat da je ručno napisan, ali nema nikakvu novu informaciju. E, to vam je gradacija sadržaja od besmisla do super korisne stvari. Znači, članak koji je najbolji na internet na određenu temu jeste onaj kada neko otvori taj članak, želi da sazna na taj keyword, na tu temu, na taj upit, na tu bol, sazna rješenje i ne ide dalje tražiti, to je savršen članak. Vi ste njemu riješili sve probleme. Ukoliko mora ići dalje, nije loše, nije loše jer ste ga poslali negdje dalje, Jeli? Ali ako većina nije riješila ništa kroz tvoj članak i skoro svi idu dalje, to jest nazad na Google, ili na link koji ste proslijedili, onda ne valja. Morate pokriti makar jednu, jednu vrstu upita. E, većinom URL-ovi ne rangiraju za jednu stvar, nego za, za jedan keyword, nego za više keyworda. Jednim člankom mi možemo zadovoljiti više keyworda, ali uvijek će biti oni keywordi koje nećemo potpuno zadovoljiti. Jel? Recimo sad neko kaže <clears throat> proljev kod Dalmatinca, ne kod uh, stanovnika Dalmacije, nego Dalmatinara, kod psa Dalmatinara, Dalmatinac, kad mi kažemo u Bosni. I sad on želi tačno da zna šta je proljev kod Dalmatinca. I mi možemo reći svi proljevi kod pasa se snala i on će biti zadovoljan. Ali ako kaže žuti proljev kod Dalmatinca i mi ne spominjemo žuti proljev i šaljemo ga na članak gdje on može saznati o vrstama, o bojama da izvinete govana kod pasa, šta one znači koje mogu imati uzroke, onda smo mi njega poslali na super mjesto. Mi smo samo dio klopke Jel? Ali ako ni na jedan upit ne dajemo vrijednost, ne dajemo rješenje, onda smo loši. To ste danas sad shvatili. Idemo ovo sad brzo proći pa da vidimo šta nam je činiti. Da li je sadržaj primarno napisan da, napisan da privuče e, search engine, pretraživače ili je napraven za ljude. Nadam se da pravite sadržaj za ljude, onda ne morate brinuti. Ako pravite samo za search engine, to nema koristi. Jel? Are ono, ono, ono, Da, da li ti proizvodiš mnogo kontenta, mnogo sadržaja na različite teme. Pazite, svaka ova rečenica u ovim obavijestima je dobro osmišljena. Da li kreirate puno sadržaja na različite teme e, u nadi da ćete kod pretraživača dobro. To su oni iz brda dola portali, jeli, koji pišu na sve tema, ništa ne napišu nešto korisno to će biti kažnjeno. A ako imate više tema koje se razumijete, samo i razdvojite jer jedna ekspertiza vaša može biti bolja nego druga. Da li koristite extensive automation, intenzivnu, produženu i, mnogo više korištenu automatizaciju kao content spinning, machine learning i AI content da proizvedete mnoge teme Znači, ako pretežno vaši tekstovi su spinovani, machine learning napisani ili koriste AI, nadrljali ste. Are you mainly, summarizing? Da li vi sažimate, vidite ovo, šta drugi imaju da kaže, bez dodavanja mnogo vrijednosti. Znači nije dovoljno dodati jednu novu stvar i kažete znate li ako imaju crvene tačkice u žutoj kakici od pasa onda je to i to problem. Pa dobro, a šta ako imam žute pjegice u crvenoj kakici? Trebao se napisati, jel? Dakle, ne samo dodati jednu rečenicu dodatnog value vrijednosti, nego dodati malo više vrijednosti. To samo možeš ako o tome znaš. Evo vam primjer uživo ili sada gledate. Pročitali ste jedan SEO članak, drugi SEO članak, treći SEO članak i Bog zna šta već i sve ovo što vam ja sada kažem nigdje niste čuli. Mislim, u ovom obliku, u toj dubini, sa takvim objašnjenjima, e to je taj value. A zašto mogu dati taj value? Zato što je to moja ekspertiza. Da sad trebam pričati o sus motorima i kako funkcionišu i optimizovati, ne bi znao dalje od pet rečenica. I to pokazuje da sam laik za sus motore, ali evo nešto znam o SEO. Ajmo dalje. Pišete li stvari? Jednostavno samo zaradi toga što su u trendu, a ne zato što biste vi pisali to za vašu ciljnu publiku inače. Dakle, ne pišite sadržaj samo zato što je sada trend i zato što ti misliš da si ekspert. Evo, ja imam često nagon da pišem nešto o kriptovalutama, o NFT-ovima, o Tesli, o elektroautima, ali ne. Ne pišem o tome zato što ne znam o tome dovoljno, ne mogu pružiti drugi veliju, a pogodovo pobogu ne kačim to na blog. I sad na SEO ba blogu imaju članci, dva članka koje su izuzetno popularna. Jedan je kuhinje u BiH, moram ga izbrisati jer nema veze sa SEO-om i drugi članak koji se odnosi na kako tvrt firmu u Bosni i Hercegovini za 162 marke i to ću vrlo vjerovatno morati negdje premjestiti, a to mi je žao tek tako baciti. To je jedan od članaka u Bosni i Hercegovini sa najviše komentara koji da nije portal neki, ali da se mjeriti sa portalima. Dobro, 1700 ovako nešto komentara ima, nisam dugo gledao. Dobro, dakle, to nam je bitno da pišemo samo za stvari koje bi inače. Ja sam to tada pisao jer sam mislio da je korisno za moju publiku. Ispostavlja se da je korisno za one koji traže preko Google-a, ali u to vrijeme koga interes. SEO, nije njega baš interesovalo to. Moje preporuke knjiga su interesovali ljude koji su za SEO, pa njih mogu ostaviti. Ja. Da li tvoj kontent sadržaj ostavlja čitaoce? Tako da misle da moraju pretraživati ponovo da bi dobili drugu informaciju. To sam sa ovim grafikonom ovdje uzduž poprijek vam objasnio. Dakle, trebamo se E, treba što više ljudi da nema potrebu da se vraća na Google. To je da nam je bounce rate što manji i to će biti super. Are you writing to a particular word count because you heard or read that Google has a preferred word count? No, we don't. Znači, kaže, da li vi pišete do određenog broja riječi zato što ste čuli da Google preferira određen broj riječi? Ne, mi ne preferiramo. Nedim vam davno rekao da ne preferira određen broj riječi nego kvalitet. To je isto, ovdje piše da li ste e, negdje ovdje u ovom članku dodavali besmislene rečenice samo da biste popnuli broj riječi. Da, mnogi od vas jesu. I to ne treba raditi, rekao sam, ne treba i pokvari VDF IDF. Kad razumiješ jednog dana šta je VDF IDF, pokvariti ta besmislena rečenica. Samo sadržaj stavlja koji ima korist. Dokle trebam pisati? dokle ima šta reći. Ja pa šta ako imam samo 300 riječi reći? Samo 300, to je taj članak. A šta ako budem pisao 10.000? Pa piši 10.000. To je odgovor na koliko dugo treba biti član. Samo sa onom jednom distinkcijom koju su i oni rekli da naučni članak ima više od pet, onaj paper koji se predaje u naučne istraživanja ima uvijek mora imati 5000 riječi ili više, pa ako napišete 5000 riječi ili više, veća je mogućnost da ste vi zapravo ekspert. Ukoliko niste dopisivali besmislene rečenice. Ako su sve smislene rečenice i to odlično. That's the content Google wants to see. To je sažak koji Google želi vidjeti. Ja imam jedan projekat koji Google nikako da prizna. Um, vezan je za pse. I baš me interesuje ovaj update. To su najkvalitetniji tekstovi na internetu za određene stvari, za vezano za pse i ranking je nikakav. Samo jedan ili dva članka imaju top 10 ranking, ovi ostali ne. Ako nakon ovog update ta domena ode u nebesa, znaćemo da je Google uradio kako treba. Barem ja po svom primjeru, jer znam da su to pisali doktori, nauka i po dvoje, troje u isto vrijeme i napisalo odličan kontent, takvog kontenta nema na internetu, a ga Google ne želi plasirati. Vidjet ćemo da li su u tome uspjeli. <clears throat> da li si odlučio nekada da uđeš u neki topik, u neku nišu bez realne ekspertize, ali uglavnom zato što si htio da dobiješ u posjetu s Google-a. Jesmo, često ne valja to raditi. I e, da li, evo ovo im je jako bitno, da li tvoj sadržaj obećava da će dati odgovor na pitanje koje nema odgovora? tako kao primjer da dajete release date kada će izaći neki proizvod, e, film ili serija kada ona još, kada ja taj release date, datum izlaženja nije potvrđen. To je taj njihov e, primjer. Dobro. E, ovo je jedan relevantni izvor. Drugi relevantni izvor za naše današnje druženje je ovaj blog članak cijenjenog kolege Glen Geiba koji je imao priliku da priča, da napravi Zoom e, sastanak sa e, e Danny, Sullivanom. I njih dvojice su pričali i on je nama kratko su, suzio to na šta on misli. Prvo da naučimo HCU je skraćenca za ovaj update, vrlo vjerojatno ćemo se mnogo njom baviti, zato se Helpful Content Update kratio sa HCU. Dobro, <clears throat> i s Denis su još jednom podvukli da ovaj update ide paralelno sa Product Reviews updateom koji također samo važi za englesko govorno područje. E, dakle, mi na Balkanu smo u prilici da vidimo šta će se na engleskom govornom području desiti s ovim updateom i onda lagano sjednemo i primijenimo na naše strance. Dakle, ukoliko imate strance na našim jezicima, domaćim ili na jezicima koji nisu, nisu engleski, sačekajte, vidite, vidite šta je update uradio i onda se zalete i popravljajte. Nemojte na osnovu jednog članka, drugog članka, čak mog videa ići i popravljati stvari, osim ako ste baš zglajzali, sve vam je napisano putem spinninga, machine learninga i kontenta i na kraj krajeva pisali ste beskorisne članke, onda brzo krenete s novom domenom koja nudi koristan sadržaj. Jel? E, idemo da vidimo šta je bitno. Bitno je ovo da je to rijetko kada site-wide ranking signal, znači ukoliko, kao što sam rekao, Google ocjeni da većina vašeg sadržaja je Beskorisna domena će dobiti po glavi, ako mi da većina sadržaja korisna, dobit će dakle, e, plus. O, pod domenama, dakle, da li važi to i za poddomenu? Ako na poddomenu imam tipa recepti.seoba, da li ako me Google nagradi za moje SEO aktivnosti, da li će nagraditi po domenu i obrnuto? Da li će kazniti ako ja zeznem sa SEO ba? Odgovor je ne, iako su oni ovdje smrljavali svega i svačega, odgovor je ne. Svaka podomena je u Google se vidi kao e, posebna domena. Mogu li sad umjesto da izbrišem sadržaj, je li to, staviti na no indeks i kažem Google, ovo neću da mi vrednuješ, ovo je neko sranje. Pa šta će ti? Šta će ti onda taj sadržaj ako ga ne želiš u Google, a pisao si ga prvenstveno za Google? Mislim, jel? Znači on je bez, ti samim tim kažeš da je beskoristan, e, ne bih stavljao na sadržaj no indeks, nema smisla osim ako negdje drugo treba vam za Facebook kampanju, treba vam za e-mail kampanju, neku drugu marketing kampanju vam to nešto treba, ok, ili korisnici dolaze odnekle, a ne preko Google tu kod vas, ok, stavite na no indeks, ali to je tako rijedak slučaj da se može reći ne, bolje je izbriši, to redirektu ili spoji tri članka u jedan pa da imaju smisla, ali no indeks nije baš pametna stvar. E, da, ovdje izuzetno bitno ove bullet pointe i on je na njih ulazio. Dakle, je li ovo core update? Nije core update jer ne tiče se svih nekih tema. Također nije core update zato što je samo na engleskom jeziku ali po svojoj prirodi ulazi dakle u stalni update, ulazi u stalni update i u tom stalnom updateu e, samo ima neki poziv, dobro. U, stal, e, u stalnom updateu dakle bit će dio regularne Google provjere koja je moguća, koja se konstantno radi. Dakle, E, ovaj dio nakon što se verifikuje, pa nada, ja se nadam da će se verifikovati, da će napokon nagrađivati super sadržaj umjesto onaj koji ima najviše backlinkova. E, ja se nadam ovome, i ako to bude, onda će to ući u regularni algoritam, naravno, za sve jezike. Ono zašto jedan dio, zašto mislim da ima ovaj dio za detekciju AI kontenta ajmo vratiti još jedan korak nazad. Da li Google može detektovati AI content i reći ovo je AI content? Oni tvrde da da. Po mom znanju koje ja imam, to će biti vrlo teško. Ima više, kako da kažem, AI peterna algoritama jedan od najpopularniji, njega je lako detektovati zato što ima inverzna ruska formula za to, ali druge AI vrste Google ne može poznavati jer su patentirani. Dakle, oni AI tulovi koji koriste otvorene patente ili opće poznate stvari, on ovdje ispominje e, nekoliko od njih, samo da vidim šta on je spomenuo, mislim, aj nije nebitno, naletit ću kasnije. I evo, AI content ima ovdje link, AI generated content, e, GPT-3 on spominje. E sad, pored GPT-3-a koji recimo koristi, ja mislim, Jasper, Jasper mislim definitivno i ovi puno manji tulov svakako. Samo ima firma AX Semantics, evo i od mene par kilometara, oni to ne koriste i ima recimo jedan startup u Berlinu koji isto ne koristi tu metodu. Ova od AX Semanticsa nije patentirana nego oni čuvaju tajnosti, a ona od startupa u Berlinu je čak patentovana, ali nije u javnosti poznata. Kako GPT-3 radi, to, taj AI model možete vidjeti i ako vi možete vidjeti, može Google raditi kontra. Dakle, AI content koji je pisan AI modelima koji su opće poznati, oni su nadrljali. Ovi koji nisu opće poznati, vrlo teško da će Google njih moći prepoznati. Dakle, o tom se radi, da li Google to može prepoznati. Dobro. šta sam sad htio reći? Da, dobro. E, Vidimo, da li Google može prepoznati AI content, kao što rekoh, da i ne. I ako ga prepozna, hoće li ga kazniti? Da, ukoliko, nema ukoliko ima boljeg sadržaja. Ukoliko nema boljeg sadržaja, ostaće ga tu. I to ulazi kao jedna stavka. Nije sad da ide Google kroz internet engleski i govori ti si AI content, izlazi, ti nisi, ulazi. Nije to jedini kriterij. Kriteriji je ovo, kakav imaš CTR, koji imaš bounce rate, koji imaš CTR prema dalje i kako ti je raspodijeljeno ovo, ova satisfakcija korisnika, koliko je njih došlo odmah do cilja, koliko je moralo produžiti do cilja, koliko se moralo vratiti da dosegne svoj cilj. To je izuzetno bitno. To je druga stavka i što je interesantno, ove podatke <laughs> oni naravno imaju, a ove prve podatke, da li je nešto AI content ili ne, mogu se pouzdati na svoje znanje kako kažu da ga imaju, <clears throat> ali pitanje je da li će svaki AI content naći. Neće biti ni jedno ni drugo odvojeno, nego zajedno. Ono što prepozna je AI content. još jednom, koliko nema boljeg sadržaja, ostaće gdje jeste, ako ima, izbacit će ga u potpunosti. Dobro. E, nagrada je dakle da čitavom domenu, domen bi trebao pripadati u jednom entitetu ili još bolje jednoj niši i da vidimo da li se sad nešto tu desilo i šta da uradite ako se vama to desi. Recimo sada imate e, sajt na engleskom i sad vas u budućnosti zakači. Evo ga Semrush senzor, otvorimo Semrush senzor koji govori koliko ima volatiliteta ili promjena u SERP-ovima, Search e, Engine Result Pages, u zadnjih 30 dana i vidimo da danas to nije ništa strašno. U Americi gledamo, to je ta englesko govorno područje, na mobitelima također ne. Kad ovdje bude skočilo na very high, značite da update dolazi i da možemo da malo povirimo u rezultate. Kada će doći taj update na e, druge jezike ne znamo, pitanje kako će ovaj uopšte i proći. I Zašto je ovaj welcome screen vaki? Imamo miks sajtova koji imaju djelimično engleski sadržaj. Šta sada ako vi imate firm, firmin website i imate i englesku verziju? Engleska verzija će biti ocijenjena i pazite sad iznenađenje i ostale verzije. Kako? Ako ste napravili grešku, koju smo rekli da ne treba praviti, a to je da imamo domenu, i da ste u foldere stavljali jezike. Umjesto gdje ste ih trebali stavljati, tako je, u poddomene, da vam je engleski poddomena vaše firme, a ne direktorij ili folder u vašoj glavnoj domeni, onda bi Google vrijedno po domenu kao zasebnu domenu i samo engleski. Pošto je engleski, ako ste napravili u folderima, dio vaše domene, onda će vrednovati sve ostale jezike. I tu čekamo da vidimo kako će biti rezultati kod takozvanih internacionalnih sajtova, sajtova koji su napravili tu početničku grešku za jezike. I dobro, sad ne dime, dobro, evo imam engleski sajt, izađe update, Google ne vrati taj update, Kaznili su me masivno, šta sada da radim? Nažalost, pacijentu dragi, moram ti reći da će tvoj poravak trajati malo duže, nekoliko mjeseci. Moraš snažno da se pokaješ, da mnogo vježbaš i onda tek ćeš moći dobiti priliku. Znači, koga sad Google kazni, tako oni kažu, opet ne znamo, na kraju ide najbitnija informacija, koga Google kazni, može se popraviti tako što izbriše sadržaj koji je beskorisan i čeka da Google ponovo dođe i dopusti mu da dadne mu ranking, mu vrati stari ili vrati mu dopola i tako dalje. Zašto? Zato što Google polazi od toga, onaj koji je jednom kreirao shit content, beskoristan content, on nije ni u mogućnosti ni u znanju da kreira ispravan kontent, inače bi odmah tako postupio. Velika je opasnost da će alkoholičar opet piti, jel tako, onaj koji je mislio da će jednom zeznut Google, da on to ponovo pokuša, ali sad on ima neku novu foru. Ne. Dakle, ako se iskreno pokajete, izvršite sadržaj koji je totalno beskorisan, da imate stroge kriterije, pogledate malo u bounce rate, klikove i u te se stvari i kreirate sadržaj koji je koristan i većina sadržaja na vašoj domeni je korisna, možete se nadati oporavku. poravku. E, mrlo moguće da će zbog zemljotresa koji mogu nastati, dakle Google bit će lakše otvoriti novu domenu i sve to korisno što si mislio pisati, napisati tamo, nego čekati da se ta domena e, povrati i da ona dobije svoj stari sjaj. I sada pitanje za 300 dolara. Core Web Vitals su najavljivali dvije godine. Šta se na kraju bilo, desilo? Tresla se gora, rodi se miš. Udio Core Web Vitalsa u ukupnom Google algoritmu manje od 1%. Čak Page Experience Factory svi zajedno čiji su Core Web Vitals samo dio koji uključuje TTFB i Page Speed nisu toliko značajni da prelaze recimo nekih 5%. Znači sve to upakovano je manje bitno nek dobra struktura, kvalitetan sadržaj i tako dalje. E sad, pitanje koliko će ovo biti teško u algoritmu. I sad Denis Sullivan odgovara ovako, John Muller odgovara ovako, onaj pametuje ovo, onaj piše ono, odgovor je ne znamo. Odgovor je ne zna ni Joe Muller, ni Denis Sullivan, ni Glenn Gabe, ni svi ostali twitteraši kad se skupe zajedno, ukoliko se ti twitteraši ne zovu imenom vlasnika google I pitanje je da li oni znaju. Dakle, odgovor je ne znamo. Ostaje da vidimo kako će to biti, na kakav će utjecaj imati tako da je. Mogu samo reći svoje mišljenje, a moje mišljenje je sljedeće, ukoliko uspiju u namjeri da detektuju beskorisan sadržaj, znači pazite što sam rekao, ukoliko uspiju da detektuju beskorisan sadržaj, ovo će zaista imati veliki utjecaj. Mislim da će baš se ono tresti kao kad je bila panda ili pingvin nekada davno. Baš će se promiješati karte, neki će biti sretni, drugi će, znam ljude koji su se ubili <laughs> na Google update Znači, moglo bi imati ogroman efekt, ali samo ukoliko uspiju prepoznati e, koristan sadržaj ono što daje nadu da će uspjeti u tome, nije njihova ambicija da detektuje AI content, mislim da im to neće ići za rukom kao što su mislili, ali ovi drugi podaci, oni te podatke imaju i njih ako uvrste na način kako sam ja sad objasnio ili na sličan, imat će veliki utjecaj. Ono čega se ja bojim je da je taj dio već unutra i da nije dovoljno dobra detekcija da dakle, nije dovoljno dobra detekcija da oni očekivaju kroz prepoznavanje ovog AI kontenta da će tako riješiti, razdvojiti e, dakle crne od bijeli e, rižinih zrnjaca. E, mislim da im to neće krenuti za rukom, ali ako nisu integrisali, i integrišu ovo kako sam vama ja pokazao, onda bi tu moglo biti dosta stvari. Ja to lično čekam, evo sada 15 godina. Jedva čekam taj dan kad će oni izbaciti dakle, na vrh google koristan sadržaj samo na osnovu toga da je koristan, a ne na osnovu toga koliko ima backlinkova. Jer ne znači da sadržaj koji ima najviše backlinkova da je najkorisnije, iako jako često to jeste slučaj, ali nije uvijek, nego backlinkovi su vrsta manipulacije koja je trenutno i kako moguća. Kupiš 10 kvalitetni linkova isplivaš za većinu domaćih pojmova na broj 1, broj 2, broj 3. Ono što njih sprečava jeste da za more domena oni nemaju dovoljno podataka. Šta to znači? evo ja sam sad napisao neki članak na tom svom portalu o proljevu za pse, na primjer. I najbolji je članak na internetu definitivno na tu temu, ok, ali Google mi nije nikad dao top 10 poziciju da dobijem 10-15 hiljada posjeta pa da vide jesu li korisnici zadovoljni. I nemaju podatke o meni. Kako će oni sad to uraditi? Oni bi morali smisliti neki algoritam da svima dadne šansu na nekoliko dana, pa makar na poziciju 10 ili nekoliko sati ili koliko oni ocijene da je dovoljno, jel, dok se ne dosegne takozvana statistička signifikantnost, jedini članak koji je i stručnjak treba znati na pamet. I ako kad skupe dovoljno podataka mogu da odluče. Tako da je vrlo moguće sljedeće. Moje scenarij je sljedeći. Google će odvojiti jasno kreiran AI content, ML content i content spinning content od ostalog. Ovo što ostane vamo, ovo što ostane vamo, to će testirati. Znači, moglo bi biti da će u Google sljedeći par sedmica letati dok ne skupe dovoljno podataka, tako da nemojte se prije vremena obradovati, moglo bi opet i čučnuti, moglo bi Google vratiti kontent, isto tako nemojte očajavati, ako vas Google kazni, možda će vas i vratiti, možda vrati komplet update, ali moglo bi biti puno kretanja da bi Google prikupio što više podataka i odlučio kome će u budućnosti dati šansu da ide u top 10, u top 20. Tako da pomno pratite top 10 i top 20, mislim da je i top 20 pozicija izuzetno bitna u narednom periodu. Ako vam neki kivore za koje ste se dugo borili dođu u top 20, e, sjedite i taj članak još dodatno dotegnite, ubacite, napucajte kako god znate, jer ste dobru priliku da pokažete korisniku da li ga možete zadovoljiti ili ne. Eto, to bi otprilike bilo to. Sada ćemo par pitanja uzeti, iako smo probili sat vremena, neki od vas su postavljali pitanja tokom predavanja, bolje vam je da sačekate uvijek kraj, evo sada je kraj, pa molim vas sada postavite pitanja. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo. Dejan Mobile pita da li ćemo biti kažnjeni od Google ako mijenjamo sadržaj sa novim i svježim informacijama ili to treba drugačije da se odradi hvala. Ako su te nove informacije korisne, i ne već negdje drugo objavljene, dakle ti ne skupljaš samo nove informacije na jednom mjestu, nego pored novih informacija ti daješ i uvid. Recimo, ako bi ja na svom SEOBA blogu samo preveo ovaj članak od google preveo članak od Glen Geba, još nekoga i to sve smiksao, to nije koristan sadržaj, ali je korisniji od drugih, Da vidimo ova ostala pitanja, ne mogu sad... Aha. E, ovo odlično pitanje od Vladimira Popovića, e, koje na prvu nema veze sa temom, na drugu ima. Da li ima smisla rata affiliate marketing za francusko ili njemačko tržište, to je zgovorno područje. Evo ga. Super primjer. Sada vi nemate psa, na primjer, nemaš psa i praviš affiliate portal E, na kojem će biti svašta nešto psima i ti ćeš pokušat prodat afilijet preko afilijeta te proizvode o psima. Ti si osuđen na propast. Osuđen si. Zato što nemaš pojma o psima, biraš pogrešne proizvode i nemaš šta napisat. Kažeš ti pusti to ne dime. Znam ja ljude koji imaju psa, koji imaju vremena, koji pišu odlične tekstove, on će tome napisat. Ok, to je ok. Šta će oni napisati? On će napisati otprilike svoje iskustvo, šta će zaboraviti iskustvo drugih, Znači, ne može samo svoje, nego treba dodati ono općenito, je li od toga onda napraviti neki dobar miks. Dok ti naučiš šta je SEO, kako je SEO tekst napisat, mislim, tekst koji uzima u obzir SEO, koji će onda biti taj članak koji jednom dođeš i ne moraš više dalje ideš, vrlo, vrlo teško. Dakle, afilijet marketing raditi da za Njemačku, Francusku, bilo koje tržište na temu koje se razumiješ. Recimo, ja se razumijem u bilijar i kad bi napravio blog o bilijaru i preporučivao dakle, određene utenzilije stvari koje se koriste za bilo koju kredu, koji tak, koju čohu, koju veličinu bilijara, pa neke trikove i e, savjete i tako dalje, to bi išlo. Dakle, samo je odluka da li to što prodaješ, pa makar bili afilijet linkovi, nešto čemu ti znaš ili je nešto čemu ti ne znaš. I to vazi sad za e-commerce. Dakle, ne treba praviti web shop, ja recimo da pravim za ženske gaće, kad nemam veze o ženskim gaćama, dok bi mogao muškim cipelama, muškim patikama, ali mi se ne da. Ali bi mogao, samo govorim o tome, ali moje znanje o njima opet nije dovoljno da ja sad vidim kako ću ja to cijeniti, gdje se to nabavlja, koji su distributeri i tako dalje. Držite se, ono, dovoljno je kako je fino rekao, jedna stvar na svijetu kojoj ste među najboljima, ne morate biti najbolji. Dovoljno jedna stvar da fino živite u životu bez ikakvih problema. Nema potrebe za 300 site projekta i evo Google nekako pokušava da nagradi one koji su svoju energiju, znanju, ekspertizu usmjerili u jedan smjer i daju vrijednost za čitavo društvo. I da vidimo malo još pitanja ima Petar Đaja. Smatraš li da se ovim updateom zapravo još više umanjuje važnost umetanja raznih varijacija keyworda za SEO optimizaciju? Znači skroz natural content pa kad prirodno ide neka riječ ide. Uvijek je tako trebalo. Ako si pratio e, moje e, časove vezano za e, SEO copywriting nikad nije rečeno drugačije. Dakle, treba se držati prirodnog toka, ali provjeriti kroz VDF IDF da nismo šta zaboravili, a nešto Boga mi zavrijeđuje i podnaslov, i naslov, i FAQ snippet i tako dalje. Prirodno je najbitnije. Najbitnije nakon što rangiramo je da je korisnik zadovoljan. Da bismo rangirali moramo ispoštovati VDF IDF. Da li smo ispoštovali korisnika, to zna onaj što je pisao tekst. VDF, IDF samo može reći da nisi ništa zaboravio. Ne može ti i reći da imaš nešto što drugi nemaju. I to ti može reći. Ako držiš maksimalnu vrijednost za makar 1, 2, 3 keyworda, onda ti pišeš i dodatno na temu koju drugi imaju. Ako ti sve VDF-ovi nula, onda nisi ni relevantan za taj keyword. Dakle, uvijek možemo E, iskoristiti to SEO znanje, ali trebamo pisati za korisnika. A ovo SEO je dotjerivanje. Sad siliti uvijek moj primjer, ako je primarna riječ slavina, onda je slavina u Srbiji, nije ni baterija ni česma. Da li ćemo mi sad staviti slavine u H1, a onda kroz tekst vrtiti baterije, česme, ovo ono, nećemo, to sam vam milion puta pojasnio. Nego moramo se odlučiti za intent koji je najbolji za to. Dobro, kaže sa Toši, 8 godina sam imao internacionalnu strancu, to je tri jezika u folderima, a sad sam ih prebacio u podomene. Bravo, spasit ćeš se bankar prvog naleta pa ćeš samo engleski to biti. Dobro, da vidim, ne vidim puno upitnika. Dobro. To bi bilo to koliko ja vidim. Ovi ostali, ostala pitanja su odgovorena samim ovim e, e, obraćanjem, ovim, ovim SEO vijestima. Nadam se da vam je bilo korisno. Ukoliko to jest, ostavite like, napišite komentar ako gledate kasnije, imate neko pitanje. Subscribeajte kanal ako želite u budućnosti da dobijete SEO vijesti, a ako želite mnogo više naučiti, 1. septembra kreće upis za senior školovanje, možete na www.seoba.blog pronaći sve informacije vezane za senior školovanje koji čiji upis kreće, kao što rekao, 1.9. traje do 29. i to je zadnje školovanje, SEO školovanje u kojem ja aktivno vama pomažem, odgovaram na pitanje, imam Q&A sessione, tu sam za pitanja putem poruka na Patreonu i tako dalje. Dakle, ovo je guided učenje, uz rukicu idete sa mnom uz brdo i idemo zajedno prema gore. U budućnosti u 2023. godini toga više neće biti. Biti će, kako reći, kurs i onda će biti ispit, ali kurs se sastoji samo od gledanja video snimaka prethodnih kurseva bez ikakve interakcije sa mnom osim na završnom ispitu. Jeli? I to je to. Zato oni koji su usvojili ili misle da su usvojili medijor gradivo ili sebe smatraju seniorom i žele da to potvrde, moj savjet na, idite na senior školovanje, a šta sve tamo se uči možete pročitati na blogu. Ove sve stvari koje smo danas spominjali spadaju u to razumijevanje, ali naravno oni koji su išli na senior sad razumiju ono što smo pričali o cloakingu, o duplicate contentu, o indeksu, budžetu za indeksiranje, budžetu za crawlanje i pogotovo sad kad u ovo sve ubacite da je to neki JavaScript framework koji mi možemo dio, dio sadržaja sakriti, dio sadržaja prikazati, svakom drugom korisniku nešto drugo i tako dalje. Može se to i hoće se u budućnosti zakomplikovati. Zato Vidimo se onda sljedeće srijede, vrlo vjerovatno sa časom o Screaming Frogu, tako ste vi glasali na anketi na YouTube-u, tako da sljedeći put možemo se pozabaviti e, Screaming Frogom. Ako neko ima želju da mu ja pustim žabu na neki sajt, upišite vaš sajt u komentare na YouTube-u i sajt kojim se bude dopao ubacit ću ga u žabu pa ćemo ga izanalizirati kroz žabu da vidimo šta u Screaming Frogu sve možemo da saznamo. To bi bilo to. I kaže, pita još se toši, može li direktno na ispit, koja je cijena da to ne može. Samo se može ići na školovanje 3 mjeseca, ko bude na školovanju 3 mjeseca ima pravo polaganje ispita. Izlazak na ispit samo nije moguće. To trenutno nije moguće. Sljedeće godine možda bude moguće, ne znam. Ali trenutno nije moguće i e, tako to je dobro zato što kroz ta predavanja naučiš kako treba uraditi, a nakon kad bi vidio zadatak završnog ispita, e, vrlo teško bi se neko tu snašao ko nije išao na školovanje. Iako je kvalitetan, možda ne bi znao raditi u obliku koji je potreban za to a nije jednostavan završni ispit za, esi, e, za senjore. To znaju oni koji su već to pokušali. Dobro, to je to, ljudi. Vidimo se sljedeće srede, do tada ugodnu večer i oni koji će večerati kao ja, prijatno, pa se onda gledamo. Ćao, čao!